नमस्कार दोस्तों कैसे हो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों फिर से न्यू ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों आज मैं और मेरे दोस्त लोगों के साथ चिटुआ ब्रिज घूमने के लिए आए हैं तो बहुत अच्छा खासा लोकेशन और व्यू है दोस्तों तो वीडियो के साथ बने रहिए मैं दिखाऊँगा अभी चलिए दोस्तों चलते हैं ब्रिज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चेटुआ ब्रिज बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पहुँच के कितना अच्छा लग रहा है पीछे से अभी कुछ देर पहले बारिश हुआ इसलिए और भी अच्छा सीन आ रहा है पूरा ऊपर से बादल है नीचे पानी पूरा मज़ा पीछे से टापू दिख रहा है छोटा टापू आइसलैंड राजा आइसलैंड नाम है इसका नाम लाइक तो बनता है दोस्तों छोटा टापू को देखने के लिए तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो दोस्तों पूरा मस्त लग रहा है इधर फूल गेंदा का फूल लगा है उसके साइड में और एकदम साइड में एक छोटा नाव है जिसमें से बालूम निकालते हैं ये वाला बालू छोटा टापू इधर एक छोटा नाव को इधर लाए हैं इधर मेरा दोस्त लोग उधर ब्रिज ये दोस्तों फिर चलते हैं उस साइड छोटा टापू साइड अभी हम लोग ब्रिज में चढ़ के ऊपर जाएंगे कितना अच्छा लग रहा है पूरा बहुत ही अच्छा जगह लग रहा है इधर पूरा मज़ा आ रहा है देखने के लिए और लग ही रहा है हम लोग इधर कुछ रेस्टोरेंट है जा रहे हैं ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं बहुत ही मज़ा लगेगा शायद बोट का जुगाड़ हो जाएगा तो इधर मछली मारने वाला छोटा बोट लगा हुआ है फिलहाल ज़्यादा पानी है इसलिए मछली नहीं मार रहे हैं बंद है इधर का नज़ारा कैसे लग रहा है बहुत अच्छा है इधर का भी ऊपर से इधर मेरा दोस्त लोग फोटो खिंचा रहे हैं पहली बार आए हैं ना ऐसे जगह में इसलिए देखो ऊपर से ब्रिज से ऊपर से नज़ारा छोटा टापू का कितना अच्छा लग रहा है इधर ब्रिज है और इधर छोटा टापू के कितना मज़ा आ रहा है देखो पीछे से छोटा टापू पूरा मस्त नज़ारा पूरा सेट पानी और नारियल का पेड़ चलिए दिखाते हैं फिलहाल हम लोग उधर जा रहे हैं कैसे लगता है पास से थोड़ा दिखाएंगे बारिश शायद नहीं आएगा अभी साफ हो गया इधर मेरा दोस्त लोग फोटो खिंचा रहे हैं साइड में अच्छा खासा व्यू लग रहा है दोस्तों इधर का सीन बहुत ज़बरदस्त झक्कास लग रहा है इधर मेरा दोस्त लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत ज़बरदस्त नेचर लग रहा है दोस्तों यहाँ पे कितना हरा लग रहा है जस्ट अभी आधा घंटा पहले बारिश हुआ है इधर दिखाता हूँ वाह कितना अच्छा नज़ारा मेरा पीछे साइड ऊपर में ब्रिज है